सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् zari ga gari ga mama ga ma baba ma bada da bada ni ni da ni zara za shankara shankara shankara om जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले बलं जलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం జటాకటాహ సంభ్రమభ్రమన్నిలింబ నిర్ధరీ విలోల వీతి వల్లరీ విరాజమానం భగద్భగద్భగద్వలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రథపతి క్షణం धराधरेन्द्र नंदी विलास बंधु बंधुर सुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी जटाभुजंग पिंगल स्फुरणामणि प्रभा कदंब कुंकुमस्रव प्रलिप्त दिग्वधूषे य राय दां जगोरबन्धुशेखर लयाट चत्वरत्वलब्धमञ्जय सुलिङ्गः निवेदपञ्चसायकं न मन् निलिम्बनायकम् सुखममुखलेखयाजमानशेखर महाप्रभा ఘటఘటజ్వల प्रखंड पंच పంచసాయకే धराधरेन्द्र नंदिनी कुजाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर सुरत्तु प्रबंध दमः प्रबन्धबद्धकन्धर निलिपरिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुगन्धर प्रभुल्लनीलवङ्गज प्रपञ्चकारिमप्रभम्बिकण्ठगन्धले रुचि प्रबन्धगन्धरम् स्मरक्षिदं भुगच्छिदं भवक्षिदं मखक्षिदं गिदम्भक्षिदं तमं दगच्छिदं भजे प्रवाह माधुरी विजृंभण मधुव्रतम स्मरांदगम बुगांधकम भवांदगम मथांधकम गजांधकांधकांधकांधकम दमांधकांधकम भजे जय जयत्वदग्भविभ्रमभ्रमभुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा जयत्वदग्भविभ्रमभ्रमभुजङ्गमश्वस

हरि निकुञ्जकोटदेव सन्विमुक्तदुर्मत्सदाशिरमञ्जलिहन् विलोललोललोचन रामभागयज्ञकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुत्तमं स्तवं स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सञ्जतम्

शङ्करस्य कीर्तनम् शङ्करस्य कीर्तनम् शङ्करस्य कीर्तनम् पूजावसानसमये दशपत्रगीतम् यः शम्भुपूजनपरम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ताः लक्ष्मीम् सदैव सुमुखिं प्रददाति शम्भुः ॐ इति श्रीरावणकृतम् शिवताण्डवस्तोत्रपाठम् श्रिये कालिकागस्तेश्वरार्पणम् अस्तु